Empatiakartta on loistava väline siihen hommaan, kun haluaa pistää asiakashatun päähän ja ajatella asioita asiakkaan näkökulmasta eikä sieltä oman organisaation näkökulmasta. Tätä voi käyttää esimerkiksi työpajassa, kun haluaa pistää homman käyntiin asiakaslähtöisesti tai sitten siinä vaiheessa, kun asiakasprofiilit on tehty ja haluaa, että muut ihmiset perehtyy niihin, niihin paremmin. Tässä esimerkissä on tuota sote-palveluiden työpajassa tehty, tehty kartta, ja, ja siellä työryhmissä niin ihmiset on vastannut näihin, näihin tota, kysymyksiin, mitä tässä empatiakartassa on, ja keskustelleet siitä ja muodostaneet yhteisen näkemyksen siitä, että minkälaisia asiakkaat on ja, ja mitä he tarvitsevat.